Este un serviciu inovativ, este vorba despre un beneficiu uh, extrasalariar care vine să completeze uh, foarte bine sau se completează foarte bine cu ceea ce există deja în uh, portofoliul filialei, pentru că um, pe lângă faptul că angajatorii caută beneficii extrasalariale care să asigure o viață echilibrată și la servicii și după, cele două produse practic se completează una pe cealaltă. Se vorba de de masă și despre soluția la uh, UpFit, care este o aplicație, uh, un abonament care dă posibilitatea angajatorilor să asigure accesul uh, salariaților lor la o rețea diversificată de săli. Este vorba de un uh, serviciu absolut nou pentru piața beneficiilor extrasalariale din uh, Republica Moldova. Se numește UpFit Soluție Sport uh, soluție care este accesibilă pentru angajatorii din întreaga țară, începând cu data de astăzi.